time, magluluto ako ng pork ginataan o ginataang baboy. So, inuna ko na yung sibuyas. Isutay ko lang siya hanggang sa lumambot. Once na malambot na ang sibuyas, pwede natin sunod ang bawang. natin ng kinain kong luya kanina gamit ang ginger grater. Ginamitan ko yan para makaiwas tayo makain ng mga bata ang mga na-slice na luya. Kung wala tayo ganito sa bahay, pwede naman tayong gumamit ng bangkay ng cheese. So ayan, naamoy ko na yung aroma ng garlic saka ginger. Ilalagay ko na yung karne ng baboy. Bali, gumamit ako dito ng 1 kilo na pork casim. Uh, ah, yun ang pinili ko kasi para hindi siya mataba. At the same time, malambot siya. Para sa di nakakaalam, ang kasim ay na madalas gamitin sa tosino and barbecue. So ang 1 kilo ng pork kasim ngayon dito sa amin sa Mega Q Mart along EDSA is 360 pesos. Diyan ba sa inyo magkano? maglalagay na rin ako dito ng 1 tablespoon ground black pepper Ayan, nag golden brown na siya. Lumabas na kanyang sariling mantika. Maglalagay na ako dito ng inisang bagoong. Mga 2 tablespoon to guys. Oo nga pala, bali sweet and salt itong bago na ginamit ko. Tira ko lang kahapon. Kaya kunti lang ilalagay ko. Ayoko masyado matamis yung niluluto ko, baka maumay yung kakain. So, mamaya pag kulang pa sa alat, gagamit ako dito ng patis or asin. Maglalagay na rin ako dito ng coconut milk na 1 liter. Dalawang pirasong nyug na gamit ko dito and 25 pesos each libre na rin pakain sa kanila kung saan ka bumili ng nyug. So, simmer lang natin siya with a low fire and then balikan natin siya after a few minutes. Once na nag-simmer na, ilagay na natin ng lemongrass. Balik dalawang tali lang yan. Pang extra flavor lang yan para sa ating ginatang baboy. Huwag din natin kalimutan haluin from time to time para hindi masunog yung ilalim. So from time to time haluan lang natin siya at hindi ko na siya tatakpan para iwas overflow. Siling pangsigang ginamit ko dito at hindi ko na ni-slice para hindi masyadong mahang para makain pa rin mga bata. Okay kung gusto natin extra hot, pwede tayong mag-add ng sili Una pa lang sa paggisa ng bawang sibuyas, isabay na natin to. malapit na maluto to guys maglalagay na lang ako ng pichay tagalog mga 2 to 3 minutes lang to lulutuin then plating na tayo bali dalawang tali to ng pechay and then 10 pesos each bago ko pala serve to magdadagdag muna ng patis medyo matamis yung gata at yung bagong na ginamit ko kanina anyway uh, tatanggalin ko na rin yung lemongrass dito bali next step na rin natin yung flavor niya kanina so hindi na natin kailangan ayan, tenga na. Anyway, don't forget to like and share at subscribe na rin para ma-notify kayo para sa mga upcoming videos. Thank you for watching. Bye-bye!